uns 20 activistes de la coalició Sos Delfines han informat durant el matí de diumenge als visitants del Zoològic de Barcelona del sofriment que pateixen aquests animals en captivitat. Sos Delfines és una coalició d'entitats que ens hem unit per informar doncs, a la societat en general del patiment dels dofins i les orques en, en dofinaris. Normalment, com que els dofins, malauradament, la forma de la seva mandíbula sembla que somriguin, sempre està rodejat d'un entorn lúdic, amb la música i tot, doncs les persones no paren a pensar o no els hi sembla que són realment animals estressats i inclús agressius i que, que estan normalment regularment drogats per, per tranquil·litzar-los. Bé, la gent Eh, hi ha gent que ho debat una mica, hi ha gent que diu jo entro pels nens, però clar, precisament el que els estem dient és que això no és educatiu, no? Veure un dofí realitzant comportaments impropis de la seva espècie i en un entorn totalment artificial no és educatiu. Llavors els intentem informar que hi ha altres maneres d'aprendre sobre els cetacis, per exemple, doncs, a fer avistaments en el seu estat natural demanen que s'apliqui la llei de conservació de la fauna silvestre als parcs zoològics que estableix que aquests centres no haurien de consentir la utilització dels animals en espectacles ni en d'altres activitats similars que es troben clarament allunyades de les tasques educatives especificades en la llei 31 2003. Per aquest motiu, SOS Delfines sol·licita al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que posi fi a l'ús d'animals en aquests espectacles de manera immediata i ha fet arribar les més de 23.000 assignatures de ciutadans al ministre competent Arias Canyete. SOS Delfines va començar el juliol de l'any passat, llavors al llarg de, de l'any anem fent actes Anem fent actes de conscienciació i avui és el primer dia que ens posem a les portes del Zoo de Barcelona per informar la gent que, que entrarà doncs, d'aquests problemes no? i que ho vegin amb una visió una mica més crítica i amb coneixement de causa. La coalició Sos Delfines va analitzar tots els espectacles de dofins que es duen a terme a l'Estat amb la finalitat d'avaluar objectivament els continguts educatius. La mitjana de temps de l'espectacle dedicat a donar informació que es pot considerar educativa va ser poc més d'un minut i mig, demostrant que la major part dels espectacles amb dofins consisteixen en forçar els animals a realitzar piruetes i acrobàcies antinaturals al so de la música i deixen en evidència el gairebé nul factor educatiu d'aquests espectacles, tot i que la legislació estableix que els parcs zoològics han d'actuar com a centres de conservació, educació i investigació.